birader. <laughs> the world could take my life fell in love And promised we'd never separate But it seems the time has come That you run my life With no hope to find Burada adam Yok. Kimse yok. tüketiyor mu? E, Uğur'un sucukla Abi ilgili bak, soruları var. Şu Nurde ve şu. açıklıyor. Tamam, bir de şu koydum. Tamam bir de bir de hadi şunu da koydum. Bak sana torpil yaptım. Bunlar tamam işte, her, sana 3 tane çeyrek her verdim. Her çeyrek ekmeği 2 para Abi, girmiyor bile bak. Bunun içine sokamazsın bile bak. Ben sokarım abi. Bu heyecan var mı? Takla. <laughs> Takla. Tronla mangal yerliyoruz. Open wise Leave it all behind So open your mind